ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ለምሳና ለራትም የሚሆን በድርቆሽና በቋንጣ ቆንጆ የፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ድርቆሽ በቋንጣ ፍርፍሩን ለመስራት የተጠቀምኩት ድርቆሽ ቋንጣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ቃሪያና የተቀቀለ እንቁላል ናቸው። ድርቆሹንና ቋንጣውን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ። ድስት ውስጥ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ ዘይቱን ሞቅ ብሎልኛል። ሽንኩርቱን ፈጭቼ ያዘጋጀውት ያዘጋጀሁት። ሽንኩርቱን አስገባና አቁላለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላ ነው። አንድ ሹርባ ማንኪያ በርበሬ ያስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱን ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩ በደንብ አቁሏለዋለሁ እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቋንጣውን በሽንኩርት መፍጫ ደቀቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ቋንጣውን አስገባና ደግሞ አብሬ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ቋንጣውን ወቅጠንም ቢሆን አስገብተን መስራት እንችላለን። በቂ ነው ያልኩትን ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ያስገባለሁ ቆሌቱን ውሃ ጠብ እያደረግኩ በደንብ አቁላለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩትን ውሃ ከልሳለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቅቤ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቅቤ አስገቡ። እኔ ቅቤ ስለማላስገባ ነው። ድርቆሹን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ድርቆሹን ከላይ እንደ መነስነስ ነገር አድርጌ ያስገባለሁ። ክዳኑን ከመክደኔ በፊት ከላይ በማማሰያ ያስተካክለዋለሁ። ድስቱን ከድኜና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለአምስት ደቂቃ እስቲ መሆኖ ከላይ ያለው እንጀራ እንዲለሰልስ አድርገዋለሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ እስቲ መሆኗል። ከላይም በማማሰያ እያገላበጥኩ ኩፈረፍረዋለሁ ለቁርስ ለምሳና ለራት የሚሆን ቆንጆ የድርቆሽ ፍርፍር አሰራር ነው። እኛ የተመገብነው ለቁርስ በዚህ መልኩ ከተቀቀለ እንቁላል ጋር ነው። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ተወዳጅ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።